Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Bo día, presidente. A soberbia que acabamos de ver ahora é o que levou os resultados electorais que teñen vostedes, entre outras cousas. Ese gran éxito que vostedes pretenden vender, pero que nos dá igual a todos e a todas as galegas, porque todos e todas sabemos que o gran perdedor destas eleccións foi o Partido Popular. Acabouse, pois, a propaganda, acabouse a manipulación, Acabouse o control dos medios de comunicación. Chegou o fin das políticas antisociais e austericidas do Partido Popular. Políticas que levaron a unha gran desigualdade social e a un grave empobrecemento da clase traballadora da xente do común. Políticas que podemos resumir, resumir nunha fiscalidade regresiva que beneficia que máis riqueza posúe. Unha reforma laboral que deixou un regueiro de despedimentos, peche de pemes, desaparición da industria galega, millonarios beneficios para as grandes empresas e fortunas e miseria para o traballador. Según datos da EPA, no ano 2007 en Galiza, a diferencia da media dos tres tramos peor remunerados e os tres mellor pagados era de 1.961 euros. No ano 2013 esa diferencia chegou a 2.458 euros. É dicir, durante a crise a brecha salarial entre os que os máis ganan e os que menos medrou un 25% en Galiza. A pobreza laboral está se instalando entre as persoas asalariadas a tempo parcial e con contrato temporal. Unha regresiva lei educativa al 11 que o seu goberno e vostede mesmo aplaudiron e aplicaron con dilixencia en contra dos intereses do povo galego porque invade competencias do goberno galego, ten un marcado carácter clasista, abandona o alumnado con necesidades especiais e condena a lingua a súa práctica de desaparición do ensino a privatización dos servicios públicos, incluída a sanidade pública, condenado a cidade de Vigo a sanidade privada ou privatizada e debuxando un mapa sanitario de gran desequilibrio territorial. O atraco feito aos traballadores públicos e a sobreexplotación que están padecendo como consecuencia leva ao deterioro dos servicios públicos. O abandono da nosa flota en beneficio de intereses foráneos. O empobrecemento consentido do noso sector gandeiro, abandonado a súa sorte na loita contra os abusos das grandes empresas lácteas. A emigración da nosa vocedade en busca dun posto de traballo que Galiza non lle ofrece como consecuencia das súas políticas de emprego baseadas en leis propaganda e na precariedade laboral. Altas tasas de desemprego e un aumento das persoas de long, desempregadas de longa duración que xa non perciben prestacións. E como consecuencia das súas políticas galeguicidas, Galiza está a converterse nun deserto humano. Señor Presidente, agora que estamos entre campañas, e pode aproveitar para baixar un pouco o nivel propagandístico e ante o pésimo resultado electoral do Partido Popular en todo o Estado en Galiza, Remate, por favor. remato, pensa vostede cambiar a súa política económica e social? Que lle ten que dicir o presidente do goberno ao povo galego ante o impacable recado que lle acaba de enviar dende as urnas? Moitas gracias, señora Martínez. Ten a palabra o presidente da Xunta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor